petit cheval va au marché. Au pas, au pas, au pas. Petit cheval va au marché. Au trot, au trot, au trot. Petit cheval va au marché. Au galop, au galop, au galop. Petit cheval a acheté des carottes et des navets. Petit cheval est reparti au marché. Au pas, au pas, au pas.